तो हेलो कैसे तो वेलकम बैक टू हमारे channel total gaming net two तो गैस आप कैसे हो आप लोग तो मैं आज कोई न्यू तो आज की वीडियो टाइटल गैस सबसे ज़्यादा डैमेज कौन सी करनी थी A K SCAR X S M B M four M one तो गैस देखते हैं कौन सी गन सबसे ज़्यादा डैमेज देती है तो भाई देखते हैं भाई सबसे ज़्यादा कौन सी गेम डैमेज देती है चलो भाई आगे बढ़ते तो भाई लोग फर्स्ट पे गाना भाई ए के सेकंड पे है guys M four A one third पे है गाइस एक्समेट और भाई फोर्थ पर है गाइस स्कार तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट में तो भाई तब तक के लिए बाय बाय टाटा सी यू